いてストリートリーガルで上尾と共に快進撃を繰り広げる S1 号シルビアまあ重要視してるのはまあ、えー、極力ぶつかっても最小限の範囲で直せるとかダメージが少ないように作ってますなるだけライトであったりとかボンネットっていうのを軽くしたりとか ストラッドから前の部分に対しての、えー、オーバーハングのところを軽くしたりとかしてますダイソーはカナードでダウンフォースを稼ぎ大きく開いた開口部で冷却効率アップ全幅はノーマルから 150mm しかワイドにできないのが GP とは大きく異なるまあリーガルっていうカテゴリーの中でコース自体がスピードがそんなに出るもんではないもので えタイヤを温める時間とかそういうのも短くて、えこういう金戸空力のパーツを生かしたセッティングを施しておりますウイングに関して言えばちゃんとしたあの取り付けであったりとか角度をするとすごい効くんでそれはドリフトをつける角度をつけるっていう部分で言えばデメリットになる場合もあるんでパワーに比例したあ感じで言えばリーガルではほどほどいらないとは思います。 エンジンはモノコック加工の制限もあり乗せ替えよりも VE ヘッド化を選択夏場のパーコレーション対策としてトランクにガソリンクーラーを設置する排気音は GP よりも静粛性を求められるまあ現場で壊れにくいっていう あのロッカーム飛びがなかったりとか1年間を追ってトラブルが絶対的に少ないのが VE エンジンなので、えー、VE エンジンを乗せてます、えー、エンジンの特性なんですけど、えー、パンチがあるかないかで言えばパンチは正直ありませんだけど求めてるところがリーガルに関してはやっぱり皆さん、腕の差がいろいろあったり車の特性があるのでいつでもどこでもフラットに吹けるトルクであったり馬力をチョイスするためにはこのエンジンを選びました。 ドア内張りダッシュボードの加工や切断は基本的にはできないためコクピットはノーマル色が強いイグニッションスイッチの移設も禁止されているロールケージも6点式以上が義務付けられボディの軽量化はほとんどできないトラブルを事前に察知するため計器類はアイドリング状態からチェック ミッションは H パターンしか使えず H ケースの5速道具を使用する運転の技術の差が、あの出やすいから H パターンの方が絶対いいと思います運転がシーケンシャルであれば雑になるんですよねそのオーバーホールの頻度からしたらこの H パターンであればもう3年オーバーホールしてないんですけどシーケンシャルは毎年オーバーホールしないといけないっていうのが ありますねでそれで速いとかなんとかに関係するかって言ったら正確なシフトアップとかシフトダウンがあれば全然それは問題ない自分ツインキャリパーにしてるんですけどフットとサイドはあるんですけどサイドは絶対ワイヤーなんですよね なぜパッドも純正側が効くやつで後ろ側が効かないかって言ったら引いた時のそのハブハブっていうか足回りの動きでなるだけ沈んだ状態を保てるようにするためにノーマルのところノーマルのキャリパーの位置にサイドブレーキのキャリパーを持ってきてます他のマシンに漏れず切れ角アップ対策は万全 ロアームを延長しショートナックル化逆関節防止はストッパーで行うタイヤハウスの切断はできないので叩いて逃がせる範囲足がよく動くようにリアのバネレートは柔らかめアーム類も動いた時に干渉しないよう逃げ加工済みのものタイヤは市販品のみで S タイヤは禁止使用本数について制限はない上尾の速いドリフトの秘密が ここに詰まっているえ自分も実はシャコ高です、えー、シャコ高の理由はダトラとフタと一緒で低ミューな状態のところで車をいかに速く走らせるかっていう部分で考えると車を起き上がらなるだけ起き上がらせず常に荷重をかけながらフロントに関して言えば切れ角を出しつつフロントを流す 自分の場合はもうもともと下がってるんでアクセルを入れる抜いても戻りにくいから次に踏む時のレスポンスがやっぱ早いですね皆さんの場合は多分こう水平ぐらいに戻ってくると思うんですけど自分ならブーって戻ってもこれぐらいなんですよねで踏み踏もうとドリフトをやろうってした時にグーって踏む時にハンドルじゃなくてホイールスピンを誘発させながらグッという風にやるんですよね 前回あの車ダ高特集があったと思うんですけど普通では8度から10度のキャンバーが皆さんほとんどだったと思うんですけど自分は直進安定性であったりとかいろんな部分をトータル的に引き算的に考えるとキャンバーに関してはマックスでも5度のところで行ってますで今見てもらったら多分キャンバーをつけた状態であればタイヤっていうのはその接地面 っていうのがまっすぐ多分立ってると思うんですけど自分のは若干ポジになるんですけど走ってるとここのサイドウォールっていうよりもこのブロックの角を使っちゃってるんで4輪で飛ばすような感じ前軸でやろうと思うとどうしても後ろのトレッドを広げたりとかするんでただやっぱり振り出しのところで引っかかったりとかするんでただ自分が向きがかあの向きがスパッと変わるとかってよく言われるんですけど それは何でかって言ったら最初の切り代の切り始めのハンドルの1個2個分ぐらいこの切った瞬間から返すまでのその車の向きの変え方っていうのがタイヤとかで変えるんじゃなくて荷重移動で変えていくんでリアは常に絶対的に滑っとかないとダメなんで滑りながらでもフロントを飛ばすフロントを流すんじゃなくてフロントを飛ばすではストリートリーガルで勝ち進むためには 何が一番必要なのかあのブッシュとか強化ブッシュとかリジットとかいろいろあると思うんですけど自分は一応強化ブッシュとノーマルブッシュをミックスして使ってますねそれは何でかって言ったら、えー、動かしたいところっていうか逃がしたいところ あのストリートリーガルってやっぱり D1 みたいにみんなが揃って速いわけじゃなくて速い人もいれば遅い人もいたりとか角度がすごいつく人もいれば浅くつく人みんなに合わせないといけないんでピーキーに100点を出す車じゃ自分のはないと思うんですよ。コンスタントに99点が出るような車を作ってるんで100点を出す車になれば先の細いスペシャルカーを作ってくるんですけど相手に合わせるためには 100%の車を作っちゃダメだと思ってるんでだから逃げるところは逃がすっていう風にディアセクションは特に作ってますね頂点を極める2人のマシンメイクとドリフト哲学真似できるところも十分あるから自分の愛車で試してみては